próximo, tá? Vai ter muito mais ainda pra nós curtir essa casa. Ai, minha calcinha toda atolada aqui no meu bumbum. Estamos aqui nessa residência maravilhosa. Toda feita de pau, porque eu amo pau, tá? E ela tem umas luzinhas assim no teto maravilheiras.